An Academy. Let's crack it. The highest paying sectors in law, many of you want to know about them. So, one would be criminal law. Definitely, uh, crimes और यू नो बेल वगैरह के मैटर्स में बहुत पैसा है if you become a famous lawyer second is writ petition that means fundamental rights के केसेस हाई कोर्ट्स में जो लगते हैं उसमें बहुत पैसा है तो हाई कोर्ट के बेल के केसेस हाई कोर्ट के फंडामेंटल um, राइट्स के रिट्स वाले केसेस इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जो बेल्स के केसेस हैं तो बेल के मैटर में क्रिमिनल में सिविल में रिट uh, पिटिशंस के cases as well as civil में बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं there it's lot of money and then tribunals में खासकर टैक्सेशन और कंपनी लॉ के मैटर्स में भी there is a lot of money and when I say lot of money for example a good bail lawyer in high court में charge you two lakh rupees पर case a good writ petition lawyer और civil lawyer who files fundamental right cases में charge you even five ten और फिफ्टीन लाख रुपीज़ पर केस और इवन मोर देन दैट